おいロめうチ、おい金魚の糞に負けた気分ってどんな気分だよああお前だぞ俺のこと鈴木軍の金魚の糞って言ったのはそれでこの様かおい気持ちいいななんだこれおいこんな選手になかったはずなんだけどなああ おいてめえらロスイングが鈴木軍にかなうわけねえだろいや酒だよ酒使ったな前酒使ったかっこなったなこいつお前らよく分かってねえようだなその理由をよボスがいねえから俺が言うぞその理由を教えてやる俺たち鈴木